hahatah <laughs> sidah mantap belajar belajar orangrangberakhlakul Karimah nuturken Kaj nabi urang Kaging Nabi Muhammad Shallallahu Alaihilamanta Syamsun Anabarunba dongengken dicaritakanalang tetangga subuh kekarat ta Syamssun doang ke padadon poe kanjeing Nabimah 14 abad nusilam Kanjing nabi masih nyorot Ka ya Allahhir Robbi terus kuari orang bisa nempok ke alam kubur sorotan kangjing nempok ke jembatan surotol mestakim sorotan Kanje ngemppok ke surga sorotan Kajing mantak Ulah heshse orang hayang luhur di mata Allah kok degetan Kang Jin nabi cara nga degetan Kangjing nabi lobaken maca sholawat ke Kangjing Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sa loba-loba sampaipet 44404wan itu Oh diberi 44404 ya agoa 4404 deh lebeting 44 lebaga nih opat nah, dasar siapa neraka <laughs> opat nek sinaran kumahat Gusti Allah batur madalail ieu opat baiknya masih nawar kene baik lah geus bodoh teh kumaha Bang Haji baik Nah, ya. tak ya deketan kangen nabi teh anta Syamsu sinar kangen nabi pohar belajar tapi belajar aku kudu baga guru jeng guru nu bener guru nu bener salah guru bahaya salah guru bahaya Oh, siapa boga guru mbah Google ha <laughs> ayaah jelemah bangsawan ga anak kude deh jengnya anak dididik anake bahasana supaya sofat sopanken Ari di Bandung mah Garut perahiangan bedanya Ay bahasa teh lemun ka Batur beda ke beda kurang nanya ka batur mulih di mana katur ta jangan orang uang sul diasa Bandung untuk mendang mulih di mana Oh Abdi mulih di pasar et so panting nggak awak beda orang nanya gaddu putra sabaraha jawab ke orang oh anak opat jang orang mah anak opat ta beda lamun batur mah ka orang putra sabaraha sopan oh lamun orang oh iya teh putra abdi sopan deui oh kok mau ke haji pendi mah iya saya mah iya mah penjahat abdi <laughs> tah jadi beda bahasa teh Bandung dah terus Garut Tasik Ciamis Masya Allah mantap lamun urang Tangerang boga Ka ulahwak ke orangrang Bandung orangrang Karawang bebe <laughs> <laughs> Ang motor Masya Allah Masya Allah aduh aduh aduh diomong di mana mobilng mobilya Allahngng <laughs> etaku bahasa bege ya Allah betah aduh coba di di Haji Pendi di kemana tuh ya ada nah, kemana tuh ya kadangnya kayak lain deh ngegeleger karena otak galedeg sana perasaan nah iya iya cerita orang abdi pada tuang hela bau kasorangan sopan amat ulah tuh kabatur pada mangga beli pada tuang hela mangga asana sebeuh bahasa tak, nah ieu mah aya jelema gede bangsawan ngadidik anak biasa dididik badai ke mana itu kan ya upami ditaros ieu pun ramah kan ngena dididik satu ketika nyana dididik bah mama hayang Ki ulah Kikinya bahasa nusopanmah nyanyi hayang Ki itu nyanyi nyanyi-nyanyi oh, jadi up baddek kehamangan nu sopan sekali nyanyi Ma Hoong nyanyi tak berarti Ki oh, sopan sopannya asal Ma Hoong nyanyi yang KwCeta bahasa sopan dasar sopan nyanyi kaki iya nyanyi satu ketika bapak na ke Mekah panjana diurus ku nini nini na ngurus nyana peti bas peting teh ngomong nini hoyong nyanyi gandeng tuh gandeng peting-peting mau nyanyi <laughs> siapa mana na ipan beda cina iya mah ya ulah ulah nyanyi kumaha kata tangga engke, masih ditahan ku nyari tapi kan kita gitu kata nini hoyong nyanyi pisan ih gandeng tatangga kumaha ulah tekiat hoyong nyanyi eh tekiat kiat yang mata nyanyi mata dicepil nini baik cepil oh kayaknya hangga waduh dikihan wer <laughs> tah eta salah guru Kanjeng nabi ngadidik akhlak pun karimahmat ke aturan- aturan Kanjeng nabi Masya Allah Kajeing nabi ngatur lain ngatur tidiri Kanjeng nabi tetapi ti Gusti Allah subhanahuwa ta'ala